لما بنزل التلج من فتحة البركان بعوي البرد فيه وبتطفي الألوان بتسود غابات الفرح بتتقطع قواس القزح بيطير نهر للبحر من فوق سدك لما ينزل التلج من فتحة البركان بعوي البرد فيه وبتطفي الألوان بتسود غابات الفرح بتتقطع واسل قزح بيطير نهري للبحر من فوق سدك ومن ما نشف دجلة بتنشف لهفة الأولى من الشامي عخدك لما ينزل التلج من فتحة البركان بيعوي البرد فيه وبتطفي الألوان بولد فيلي من الضباب بركض شرب بسمع بصحراء الصمت صبار ردك كل ما بينت قوارب وطل السفر يتمايل بمدك بينزل التلج من فتحة البركان بيعوي البرد فيه وبتطفي الألوان برجع رحال الندم حامل أفكار العدم يسقيني زيت الخوف من راحات يدك يحكي قصص قبل النوم تا يغفى المحيط الهادي عتختك لما بنزل التلج من فتحة البركان بعوي البرد فيه وبتطفي الألوان تسود غابات الفرح تتقطع واسل